Oke okay guys, ini lagi cari puyuh. Burung puyuh. Burung puyuh Dapat tuh. Dua bro. Dapat dua bro. Mantap. Nih, hmm. jangan lupa like, comment, and subscribe. <laughs> Subscribe. Teka naman, sayang mo no? Sayang.